Mhm. kakatugeze if the president is the one who gave me these machines mukenkubi olwaleero bakugambye nti president musanyufu nnyo kubanga uh, uh, ye alaba atutadde ku muliro atwembalasinze atukubye tuli ku mase ya museveni kati <laughs> nti mulowooza mwetegefu okumusirisa ne bagamba nti waliwo muganda we yagenzeeyo n'amugamba nti process nze project present yeyampa njimanyi eri mu bilioni nga makumi abiri yampa project ku nebas mm. mm. naye nagiwa bagihandoling kati bone bagala bagijampingireku mm. kakati mbu yabagambye ti owayi mirundi ebintu bya mirundi oyagala tubikole mu bwangu nti ngaomwagadde nnyo ennaku zino biteekaawo nze manyi we namuyiti <laughs> kakati kolo no anti kakati bano ah, ah, bano bo tebaagala kukkiriza kulekayo obubbi this is a problem that's why i'm going to write a book ati tebabba walala badina mita oba mita z'amazzi oba zaaki oba zaaki ne baziinfuletulatinga kakati omusajja ono manaje bw'atagula muba mu bantu be bamugjako baga yabbye bebakuliatinga troubles mu buli fact gundi yonna mafialism mm. eh, gitandika musajja mukulu mm. nekwatibwako avaatumwebazi kanokasajja kesirongo omuko bebagitandika kati ebalemeredde kuba ya munju bwotaba mugumu nga nze kubaogerako nti teras sente z'amata zafuluma mm, eh, naye kampuni yani roto gyebaawa amata gayiika mu kkubo gayiika mu ki munnyo kiki kati ekyo toyinza kirabako mu mawulire because they control the media nabagambye nti singa kadaga yamaze kumbuuzaako saalikiriza kutesitinga babaka ba palamenti why mm, mm, mm. mu uganda temulimu institution yonna gyoliraayingako dna abaana bakafeero bawakanya okutunda enyumba amaka gakafeero ku lwentebe ngaliwo omugagga ayagala okgakolaki bwe bagenda mu dna abaana abaali bawakanya okutunda da yabagamba nti si be bawaka bagigula buguzi kati dna bwendaga e- e- e- nakiwera najwange bonnambakuba eh? bonnambakuba first of all of abaganda tetuyinza nakugenda ku dna uh -huh. when i go to dna it means anakiti took place mm. hausigalo kasakugamba nti olubuto lwa daddy nuga tubale ennaku kaka tubale ennaku ekikolwa kyo kyaliwo <laughs> kikitegeeza <laughs> lwaki webamba kaana agenda ne ku balala fe abasajja bakututambula butambuzi kasita omusajja agamba ntubale ennaku kati how can i go to the dna nga sikulabangako si, si, si, si, si, si, si, si, kakati eyo dna bagulangule nga bwalaba dna bwe yatabula abaawule enamirembe oyinza nokusanga nga eyasinza sente yeyakiteeka ku munne yomwana ali mujjayo kati dna mm. tubadde tulina butabika bali bagala kutwalayo nyanzi naye nyanzi okimanyi nti ate kakati kakati ekyo njakikubolakakati eh. mm. butabika bakumudikira eyalinga nti mulalu baalegani nti nebyavuma museveni ayogere avume naye politico kaliya ye yali efudde ekitegeeza baabeesige baali involved nyanja okuvuma museveni kubanna babuuzanga nti bwovuma museveni nti nyanza avumye museveni n'omukwata n'omusiba you are amplifying what the woman said omukazi amaze okweyambula n'alaga obwererebwe ate nyanzi yanneewunyisa <laughs> omukazi omuganda ow'emboga atayawula <laughs> ate obutitiriri wabulabamu <laughs> nga yonna ekifiga kiringa kyanvubu omukazi omuganda tayinzakumpozi nga bwambala agenda ku mikolo bwawula wabulabako nakunama kati yayambalidde kinga agenda so this abusing museveni was intended was encouraged by the, the political gund uh, uh, supporters mm. of Nyanzi today. When it came to Nyanzi to go to, to for mental checkup, Charlema. Ekitegezo okuvuma Museveni was intended. Okumuvuma. Era omulamuzi olunaku Nyanzi lwe yali amalayo ekibonerezo omulamuzi lwe yasala omusango nti agusinze. Ekitegezo ekyo nti ekulimeno. Eyo force Nyanzi yalina ogimanyi. yamaanyi okimanyi nyanze foosi gyalinamaanyi okimanyi nti yamaanyi naye intelligence yao ntisobola bibala ate basobola bibala nti why did this man the judge ensuwadde that on the last day nyanzi mwe yalina okuviira mu kkomera ngaamaze ekibonerezo is when the judge read the judgment acquiting nyanzi hmm. <laughs> nabagamba nti mukimanyi besige is arrested and charged before court mm. never more bail why a criminal is handled differently mm. but a freedom fighter is handled by court kubaba tukamba mu byobufuzi tikasamula bo mukulembeze nga alimedde mu buyinza mm. the judges alternate for the opposition mm. mwabala muzibutandika temusiba muntu ku treason ah. kasi omukulembezemu abazibe ah, amakubo gonna agateeka omuntu mukitemuzra kyesimye ku mulembe gwobuti waliwo nomupakistani wano sajiti mm. naye era bamuta abalamuzi gundi kyesimira obuti naleeta muganda we oda mulango munne mm. yamujja ne mu ucb mm. namuwa obulamuzi asibe kyesimira yagayes kuba yali ategedde future nti abalamuzi tebayinza kusiba ki mu mbeera e, e, nga tebayiri bantu we bayita kakati kikutegeeza nti nyanzi olalongo nayamba omukyala ali mu minisitule ya landi mm. baleeta bamugjewo mhm. nga baagala bamugjewo babbe mm. sente mm. n'alemerawo ne bagaa nti omukyala bamutwale bamukebera omutwe nga bawaddebe butabika sente bagaye nti mulalu aveewo babbe sente iotthewoman kakati kyembadde nkugamba nti mu uganda butabika mufu because aperson asenior man webakuleetera ogye mu kooti owaobujulizi omusawo webutabika yagamba nti omwana wa kakka teyatta mulalu omulabuzi namugamba nti gwe e-, eyakwata ono galfrend we mhm. namuteekamu ewaka mhm. nayita banne ne bamukuba mhm. ne bamutta ne banonya nawo okuziika omula wendidire madines ate nga famire y'omwana oli gwe battira bajja ne bagamba kakka tife twafiirwa twafiirwa omwana waffe ebiviira kubanga omuntu akutereka ngaagenda kutta akutta bubi nnyo mm. bakunoonya biyinza nokuteeka ku tv ngaoku nga bakunoonya abaana bo bakaaba naye nga tutokyayo kati oyo akutta bubi mm. kyovala tulina premeditated mother tewawagadde ejambiya nakina kyomulamuzi akiramulabu kakati bali famiry yagenda ewakaka nemugamba tife twafiirwa tuwa emiliyoni kikumi kaka naga nti mupawo ekikumi mpa abegendi ataano kati gafiirayo kati kitegeeza dati kati oyo oyo dokita webutabika yafa ne butabika tewakyali avudde butabika we cannot accept a report from butabika because butabika peope bout kakati nenkubuulira nti eyo omusango wamusinga hmm. kakati eh, butabika naafa kubabe butabika kyebalikoze hmm. muteekawo olukujjukujju nti okay madinensi changes yali tanatuka kweno level abagezi mm. omulamuzi bwabakuba nga mwagala okutpolitikatika e, ekitongole kyammwe gwajjawo era mwenna mutuula ze tiimu yes. nemujja mukidifendinga mm. nti mwemwakitegedde bubi madinensi changes mm. at a climax by the time so many of us are, are, are mad mm. but it depends on the level of madness and when <laughs> kakati nemudefendinga butabika butabika yafa mm. uh, mukoti expert knowledge tedistributingibwa kakati ebutabika tekyava ate tebamugoba yasigalayo kakati nenkugamba nti t uneb ebigezo yebyebbira kubanga uneb ekkiriza nti byayo tugeze singa uneb mm. e, siyebbe ebigezo yes. ne bakuleetera pepa etali ntuufu oyitoka nti babbye ebigezo okubba ebigezo kitegeeza you got the right questions eira ale oba omusomesa n'abakolera ate basupavaiza bavaawa mm. kubanga kibayita okubba ebigezo ti mwenna mubanansiemu ebintu ebimu si bya a na c na d mm. ebirala byonna biba byeki mm. kakati amasomero gonna gabba ebigezo depending on what level nti baddira enamba zino eza unab ne bazibasomesa omusajja najja nabasomesa enamba eyoekizamuzi eh, kakati kyovaolaba ntinakiddamu eh, babba bigezo tiwali atabba mm. kakati nebayo ku lud method mm-hmm. abaddira ekide nga ono bamuguze ono eyazza okukuuma ebigezo mm, bamuguze mm. kakati bwalaba basupervisa ne bakuba ekide ono nakomao natula mu ntebe kati eyo enziba eyo mufuna omusomesa omugezi obawa mathematics oba waki ye eyo pepa nagikola nagibawa nagisasanya nemujokesamu kakati wano bwemuba mumaliza okukola ebigezo eno pepa omusomesa gye yabawadde mhm. mugiyuza mu bino ebyagundi e, ebifu mm. kubanga ye kyakola ajja ale oba waalungezi oba waaki mm. ekibuuzo kino mwekibabawera twawaz yomusomesa ku magezi ge ate obusiru bwabwe olumu agenda nakola kikumi ku kikumi natateekayo aperegi nti abukamu nti kino bakiyise nakino ngaomanyi lwaki bagundi abo <laughs> omanyi lwaki abo bamovit mm. bagundi ono akola samona mm. omanyi lwaki nti balemeddemu kampuni biri zalemerawo mubizibu omanyi lwaki mm-hmm. baleeta driver driver namuwa movit olwokuba aba akyali muntu mulamu mm. namuwa kasawuli mhm. bya miliyoni esi nakomawo nazo nazimuwa kati bwatandika okumanyiira ne bamugamba nti ogattamu ebifu naye kungulu noteekako nti byebimu mhm. kakati ono agenda okukitegeera ngeyali aleeta emiliyoni ebbiri aleetemu kitundu kati ataano agabbira mubiri ebitali byono ebibi byatunda n'akomyawo hmm. kati ono n'abuuza nti abaali bagula luli bakyaluka kubanga sente osooka kubba kumi mhm. nokuba abiri nokuba <laughs> asatu kakati bano abasomesa tebalina magezi tebalina logiki hmm. akola ebigezo abaana bonna enamba ne bazisinga andi dino watireido omwana we atalina magezi kwekutuuka okukola p7 nga bali ebikumi bibiri hmm. bajjamu ataano aganaafuna fast grade ge banabbira Eh, bano ne babatwala mu kisenta ngaotwala mwana wani nesikujimba mwawona abange bagezi eh? nti nkusasudde sente omwana nga omutwalye mu kisenta tumugobe eh, ani yamukonya ofuluma omukulu wesomero ayinza okufuluma mugundi mu ofisi nga njejemberako atya sente zange waziri omwana asomedde wano omugoberani kati bwenkuyola obuyozi abasomesa tebadduka aya <laughs> kakati yunebunfu Because the original source of exams is your name. You are saying these are correct papers, not fake papers. Mm. If they are fake papers, bafuna zero. Why do you send it B? They got your exams uh, before. They are using, misusing your exams. You enable people would answer. Not headmasters, not a chi. You enable people. Kubanga you enable mbagama. Tumusajawano gwensi ngoku wikitiwa. ye mugira jeno mugira mm. mu baana abatali bapulezident bano ba civil servant kubanze nali ntidde nti wetubeera ne factory yasasi wano mu uganda tujja kufa nnyo tegavaayo kali nakasongole agakuuma singa tebakagulayo nzentegeera abantu mm. nti amasasi singa tufa nnyo ekiti kyonna ekikolebwa mu ggwanga eryo kiba kiyingi kiba kiyingi gwedira sente mutandika olusikuba olabe kakati nenkugamba nti oyina ebunfu butabikanfu kakati nojja ku kintu dna enfu kakati ekyendamusigadde mitale poliisi eyo namu enavunda eyo nfu kakati nekirala kisigaenational eh, security fund nayo bagirwa naye tebaga nti ebabba nayo namuwota eh, ah, eyo nayo namunational eh, water nayo namu eyagambe mbu akatandika mbuka 2 mbu akatambi akabadde ku social media akaruth achen yeah. Ah, ah, enanga eh? nonyango bafanagana wy nti balagira bulagizi ku remote enanga bwomulaba omutwe bwatyogaa nti ate baswaza enyama yaabwe nze nayogerera president emyaka kumi nena mm. i made to onlet mistakes mm. why people use to ring me nembaga nti i have not received that information mm. nga njirina mm. oba neyevutinga nti mm. have such a story publish it itl get problems naye enanga yakugamba nti abaserikale baffe basa omusajja abadde ayagala okutta nantaba mm. nakiteeka ku polisi enkyabagwagwa ne balumba nantaba didinantaba follow the police patrovehicle did this enanga explain why patrovehicle yatta omusajja oyo yava kawempe teyaliye nagalama why do i speak rubbish therwillbe kati kasinje teyayononeka mutwegwe ono waliwo omulala ono gwe bagoba ono kayima naye naye omutwe yali aguwaddeyo espoke kakati pulezidenti bwagambye nti baloko defense baveewo sentonga abawagira obwemityano abawagira baladisa badde babawagira nga bateeka mu nkola ekiragiro kya pulezidenti baswaliddemu because nabagamba nti nabagamba nti erida masigivu himself flexibility nti as we talk now the owner of this television is not around why bamubuuza abayusisi lwaki tewagijeeko i was away ojijjakobeerakusabaddewo mhm. naye bwekibanga ye yennyini kakati tugeze pastona alina mu pologulamu eyiye eyokubuulira enjiri mhm. what if emakes problem eh, gundi kyobola tuteekawo boadi netuteekawo ki bw'olaba ebbaluwa ya uganda revenue authority oli agenda n'ateekako police advise me what to do n'ateekako mhm. i think it is clear nono n'ateekako it may be clear to you not to me ok nga kyanoonya mm. bonna banoonya kuwona bulemu nti ekisajja kyomubanka obu uganda nga kigenda okubba sente zobugaali mm. kyasooka tekyefuula ekibuuza eindiya nti oyo omusajja agenda okutukuza obugaali nti mu india mumumanyi mm-hmm. indian chamber of commerce yes is our member but he does not sell bicycles eh. nekiroka nga bagenda kuziba tukiyita due diligence mm-hmm. kyenakuga nti nakalema abukubuukira bwereere mm. do you pay money to a man who has sold the land to Museveni before transferring the title? gyekiri kakati fe abawagira museveni abamudefendinga akakakazi katuleetera obuzibu abasajja bakugamba nti gwolwanirira akaddiye bamubba n'ebyapa naye ntwe yaako balwana bulwanyi ntalo zaabwe bakabampaani bakateekewo nti kakola You are, uh, uh, you are undermining the president because to an ordinary person believes nti Museveni has reached a level where they can cheat him ne babba ebyapa bye it can't be gwe omuntu okimunyonyolota oba ne Museveni bamubba omanyi abazimbi bwe baakola mm. abazimbi batandika okubba abaganda wano ng'ennyumba zikyama bulange teyakyama waliwo ennyumba etakyama olaba ne bulange yakyama ati bwe bagambanga <laughs> bulange go bajimbire nyimba waziwulirako mm-hmm. omuzungu yakola bulange <laughs> namirembe nerubaga kati biwero songa ate dda byebyali biriwo nga ne bwoyima ebimunyonyi obyotunuulira omuganda yayimba bulange naye bwobabuuza nti ekigambo bulange ekyomukimanyi ekigambo bulange kitegeeza nti kati obuganda bulange kubanga obuganda kitegeeza eband of different things yes. abaganda buye nationality tekati obuganda bunywedde era buli kika kiyinamu ofiisi zaakyo yes. naye kati osanga kawuki ayina ofiisi temuli ntebe embengeri ezibulanga eri mu ofiisi omutali ntebe nga batuula ku mikeeka nebafera n'omuvuza naye gwe akola mulandi ofiisi ekikubisa ensi nga nekuntebe otuula ku mikeeka bana abasajja babba kakati nkugamba nti institutioni zonna nga zimaze okufa mm. ng'omunnyo gw'ensi kumaze okuggwamu ensa mm. bayibuli etubuuza nti balirungamu munnyo nabaki kakati kati nze nga ndi kadaga mm. how do i take allow babatesitinge kuki ku virus institute ng'omusajja aliho yima yayira muganda we mu virus institute n'amuweereza nti gwe ne mukazi womuli balamu batuuka eri abagenzi obakwata gundi kiriniki egalewo nga batutte bifu naye disas bazigula kakati kadaaga eh, teyabaze yanyiize ate nga bwotunuulira oyo gwe bagamba nti alina yabadde ku kakiiko akabadde katambula mu uganda yonna okulaba ebitaliiyo mu malwaliro ababbi ababbi kyovala babadde batwala kyengi mafiya yo buli lwekulaba nembwa yayo gyesuula ku jirikiti yo nedduka kakati ono omukazi babadde bamusakurifayi kinzi nemusiki ekyamunyiiza no eh. mukuba bwabwerere akyengi yazze ne masiki yabadde agikutte muyi nayogera kati fe tuli ku gundi naturally nabagamba nti mumanyi ababodaboda lwaki boogera bawogana balwana nampewo even we when we are talking we think that when we are gundi masikit tetukola ki nze njiina mumasiki naye kigintesakoddi ngitekakoddi nga manyi nti gundi lisiki nayeabantubalinaokubuzabuzanayekyakyengi watagiteredde no tokiteekako lwakyengi ogiteekako ku lulwo bayibuli yagaa nti temukola nga bwenkola mukole nga bwekigambibwa akati gilibat mukenya yakuŋanyiza eh. abantu eh. natigira nakamala ah, ah. gilibat bukenya ffe mu baganda tulina badikula basatu tulina mhm. dikula origino mhm. nedikuzi owen yali meya nedikuzi oyo oyo dikuzi badikuzi <laughs> lino lyavuddeyo lidikuze ekkulu nalino nalyo lyagala kuvayo lidikuze aba dikuula a ah, bukenya mutuyambe hmm. mumukolere ekimaaso lewe waawumule bwe kyebakola ekibi ku detirement benefits bukenya tebamuteraku ekimansulo <laughs> bali mufunidde ekimansulo singa yaterera dda natatawanyewo nomwana gwaliwo anti <laughs> what does retirement mean retirement benefits mean kakati nga nga gundi ani katulebe mm. e Kenya nabagama nti muyagana tulitaya mm. nga yingira butelevu mu nsonga za politics yes. retirement level means neka neka ne zibu yali badde takola retirement you can't write your books or look after your cows mm. ti tuita retirement ti in retirement but you cannot be retired ati nosikala ngo uli advisor unu health tekisoboka kakati kakati ate ate kuogwa omulimu ate kwoli umula naki kubanga wa umula ne ate nga bano bagezi kadaga yali deputy wa speaker mm. era sente yagenda nazo ebigendera ku nga omuddo gwa deputy bwe yafuuka speaker era bwawumula agenda nabyo eh, anti omulimu gwegute bwe gugamba yali mu byanjawulo kakati nze nkugamba tekadaga yensobi gye yakoze hmm. bamunyinziza but all along the thieves have been trying to force parliament into recess why eh, when parliament eh, goes on recess mm. government ekirizibwa okukozesa sente ezafuluma mu national budget a certain percentage kati in this case gavumenti ya uganda olwokuba bageti yafe ya trillions the ugandan government can use 7 trillion nga parliament eriiwo kati abafere abali mu minisitrionobukooti onoina oh, eh, obukooti oyoyobuba enyo oyo oh, kasaija mu ministry of finance hmm. is only kasaija who is not member of the fellowship eh? mukani is member of fellowship ah, onoobukooti oh, eh, ono member wa fellowship kakati hmm. they are forcing parliament into research bagetrion musanvu kakati kadaga yesibye ye if they get one person nti yaayina mwenna mugende ennaku kumi nannya palamenti basigwe mu lisesi why kadaga yagana palamenti okugenda mu lisesi why nti yategeera nti disipopolo kubajja kubba sente nyingi nnyo nga beekwasa nti palamenti eyakolaki teyaliiwo Te kakati pulezidenti nabagamba nti yateekawo esecurity audit on covid-19 fund mm. olunaku lwe yagironkinga ku mande lubalumba senyonga era lubalumba ani mm. kaliisa nti nze menyewo byenayogedde kubanga omujozi omujozi ono yajja nga mwavumuzibwa awunya mm. apye 5 <laughs> billion nga wepankira kuwandi kaliisa nali maze okumubulira nti bamugambye atwale 10 billion ompaddeko mumeka ŋanyi eh. ezaabano 10 billion ngo nereegamu <laughs> <laughs> kakati bano bo kyebaagala kimu nobody now mm. sensible can go to parliament n'asaba ssente amasomero gadda mm. mu ssomero yes. biliyoni kinana mwemu eza masiki sibazirya eh, tewali mm. kati babadde basabye endala biliyoni nsanvu kampuni ya nitro president yeyawasi gye baawa mm. baleetayo ekikwangala ebikwangala bisatu babiremu theyino emmere gye baabawogaba yafifite 9 biliyoni teyagabibwa theyino nti baala dc baabawa miliyoni 56 buli omu baabawa 13 kati these people fear to go to parliament to get money bajja babuuza kubanga the parliament eba ekiyise maaso yes. parliament has made an evaluation after touring all the areas of uganda mm. kakati in this case what do you do ngweyogera bwogezi kakozeja nakafiga ke mbw avudde bweru mbu bagiggale akakoze bakozesa mukozesi ate balina kye bamuwa bamugoba ku bwaminisita nti eyasoma ne bakamulekeraawo nze tubinteekamu anti naye bamuleeta kakoza najja nasunikira obunyi ku gundi ku lugi lwa palamenti mbu bagambe nti ava bweru azze nako nga babatuma bagiggale the intention was to, to force parliament into batugambako ne lugunda nti yali akafuna ah, ah, lugunda yakebera bukebezi mu nyimere lugunda yakebera mu situwa yemere nga terimu nakola businga ate omanyi omanyikye bakola bagenda mu barefugees mm, mm. ne babaye emmere ne bagiriza ne bateekawo kakati ate kati bakuga nti abakongo omutwalo gumu bayingidde barefugees bafunyeyeko emmere ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, abakongo mutwalo gumumwemu ababaze bayiseyo nedde tebalina magezi omuntu gwe bawadde okugula amata n'atakagula mulekena mukubaga bano bajuzi bujuzi era bajja kusibwa impunity omusajja ayogedde mu meetingi yaabwe hmm. how are we going to have impunity if we don't control parliament if we don't control the media negaseka nigaga nti media twagiwamba dda nti omusajja abalemeredde me i have a mission ladies and gentlemen, I have a mission. Why do I write these books? I write these books because njagala history. Tibano nabawandikira ne mbagamba nti okulonda kwenalimu okuwa kamyufu kulimu ttagali. Mhm. Era abasajja bakugambye nti ffe tetuli kuwa bibiina oba waaki oba waaki. Mm. Anaatukolera is he ready to be patronized by us. Mhm. kakati gwe ayina kyenabagamba muno nti ojja kubeera nebendera naye nga sente zivudde gyezivudde oli akube akube bubi nnyo kubanga ki mm. nembaga nti sempijja ne kasolo ekibakubya bali mu kampu ya museveni mafiya tebaagala era sempijja baali bamututte eh, eh, baali bamututte ku nzige mm, ne bamukuba nti yabbye nti wy oyo wa museveni bano bo bamafiya ate batya museveni if you are good people omanyi nti babya ekiwandiko ku museveni bakyogedde mu meeting nti eno ripot museveni babadde bagimutwalira nebagula gimutwalira najokesamu gyatwalira museveni nebagidoktoring eh, eh. kati ajja kwekweka nga tginatwala eyaabwe wyanyidenja kaga nenkuwandikira akatabu kanenkuga nti kano hmm. nabagambye nti olaba obuwanga busekretani bobuzina bwaliwo mukinaana eh, nabagambye nti scientific electrons esinekende cooking port museveni tasobola kuyisaamu aa hmm. si babaka tibagenda mukkiriza insipekere genero wa poliisi naye lwafuna ku sente ezeyamba hmm. n'abanene be ne balya hmm. nti tezijja kujja aba security abamaje ne record defense nachi omutima lwe guyita omunene tezijja kujja amayumba galemere ku world plate abatula kakiko ka national gund tebajja kubikola ku wolu nti kuba sente zigenda gera butereevu mu bairusi lale ya nrm kuliko ababbi bameka kuliko omubbi asomba abantu mm. kuliko omubbi owobutebe mm. kuliko omubbi owa tenti mm. nti abo banamusabe tajja bawa sente bagenda kukiyuza era mbawandiikidde akatabo akala kagenda kufuluma wiikendi nti um, plantingi tiyagaasi aze kasi kuloopu tiyagaasi mu uganda bamufunamu omubaka wa paalamenti akoze akajagalalo alina pasentegi gyali kasaba kuba tiyagaasi eh, eh. owomukatale rdc agaana okumaliriza ensonga ne bajja bakuba tiyagaasi alyako pasentegi naye ku mulembe gwa kayigula nga tiya gasi yali mungi ate kakyaliwo eh, ate anti kyenkugamba kayigula yali amufunamuna bano bamufunamu nothing change ligenda okebere ku sente za kayigula mm. bajeti ya tiya gasi hmm. era golaba natunulidde ku sente ngaomusajja omu kubasinga okufuna sente ezo ku pasentage segirinya era olaba amawulire gamugoberera naye ayinza okuba nga tamazimanyi azifuna ababaka ba paalamenti the moment insit ekyokubiri pulezidenti kyalina okumanya nti bwebaba bwasindika abaserikale ba poliisi oba baaki ku bujagalalo namwe kyetuva tubakuba ekintu kyebalemye okuyiwa mm. mukolenga amawanga amalala mm. mukiyire ennaku bbiri mm. bwe munabanga musenye buzenye tujja bakuba nnyo tujja bakuba nnyo mm-hmm. ekintu mukiyiwe mangu mukiyiwe mangu <laughs> babakuba babalangira mbu bayike mu kibuga omulundi kumu bakiyibwe baleme tuchibwa kubanga toyinza kuddya muserikali wa polisi bamusalako emitwalo kumi kumi aneyaziri asako yaabwe nobody mentioned this money somebody told me mm. era sinawulira yakiwakanya mm. nti the whole balakisi eyensambi eya polisi teyina masanyalazi namazzi kakati amanda gagula sente meka omupolisi kyava abasokoola kyava lumba obutale nemuduma nalaba basise kansol webali sente basisunda basisereka enowa bwabadumya nayolawo <laughs> nabasokola how can you have A, a good, because if it is remote, I can accept. Mm. Naye balaki si yensambya nearby in within the city, how can it fail to pay for water? Ate kankubuulire ssente mm. ezo zivaayo, bo tebamanyi bwe bakola. Kaakati omuntu agenda n'agamba nti bwe kyebatamanyi abaana bano abakola ceke hmm. akola bwati pe uganda e, e, gundi bano abaana babaleetya bwe bati hmm. naatekako nti pe e, gundi gundi bwe manaja bwaba tabimanyi hmm. ya amusayiningira busayiningiri kakati ayinza okugamba nti pe kampala city Eh, eh, eh, city ward oba kampala city court mm-hmm. mu bracket nateekamu nti kcc naye akawunti si ya kcc akawunti eri mu bbanka ya city court as long as the account is there mm. sente zino zowandiise nti kcc egenda kusasula amasanyalaze zigenda kweri akawunti olumala okuyitako ne bazibba kakati city council yesigala eri mu bitabo bagibanja oba mu wota oba mu polisi pe water pe national water and ki kakati kino national akiteekawo water nakiteekawo kakati bwekituuka ku sewage corporation wano ayinza okuteekawo nti oba service corporation kampuni zanjawulo kati mwene musigala mu kitongole nga mugamba nti aba national water babbi we paid the money no you signed naye eri akawunti tekiri national sewage kiri national service akawunti gye wasasudde this is how you think nti sente sasula amazzi n'amasanyalaze poliisi teziwaayo <laughs> ah, poliisi teziwaayo genda obabuuze oba poliisi teziwaayo hmm. naye balina feeka akawunti kwe baziteeka nti bakuba kusasula bumeme kakati ekyo ekigambo bumeme balina bwe bakikyusa bumeme hmm. eh, balina bwe bakikyusa waliwo ebibuzo wano bibiri baagala oyogere ku kintu kiiza winfred hmm. ekyobutadda hmm. mu paliament hmm. ekyokubiri kyebaagala wano oyogereko kyekyanabbiiratugenda kuwumula mutukombawo baagala ekyanabbiira ne lukwaga byoyasebagala biyimiridde bitya kakati ye ani nanyonga eh, price gomes eh, wali emmengo eh. nakugamba nti weebale ebigambo byoyogera ye biina webimutuusizza n'omulungamya mu ggwanga kasooka tuwumulemu then tukomewo